itu saya kumpulin dalam waktu dua tahun gitu benar dua tahun saya iklanin lagi itu closing langsung misalnya promo kemarin saya baru ngadain flash sale flash sale diskon 90 persen bayangin yang mengunjungi website pada jam itu adalah dua ribu orang yang mengunjungi website saya dua ribu orang saya cuma iklaninnya itu enam jam sebelum flash sale berlangsung Kotor investmentnya berapa? Return investment itu modal yang keluar dengan pendapatan yang dapat itu berapa persen? Oh, saya bisa dapat 1000 persen. 1000 persen. Bayangkan transaksi pada hari itu aja untuk bisa mencapai 1000 persen dibandingin modal ya saya cuma ngeluarin iklan 500 ribu untuk 6 jam terus bisa dapatin lebih banyak oh itu kenapa? Saya udah punya data saya udah punya data untuk kalau misalnya ada ya buang aja ke bukan buang kan lemparkan aja ke database yang seperti ini seperti itu jadi sederhana sebenarnya contoh tadi ngomong apa uh, ulang tahun ucapin ulang tahun kebayang kan gimana senangnya kita diucapin oleh ulang tahun oleh apa uh, bisnis yang kita lakukan gitu misalnya order ucapin uh, apa milan dan lain-lain gitu atau misalnya kita punya kebiasaan tanaman rohani dan lain-lain tiba-tiba ditawarkan wah kita berpartnership loh dengan acara musik ini gitu kamu kita lihat sering uh, apa ya membaca artikel kita tentang dakwah nah kita merekomendasikan kamu untuk ikutan bisa kan jadi channel jualan jualan itu maksudnya memperkenalkan bahwa oh ternyata kita waktu itu kita menjadi salah satu partner yang uh, mendukung acara dakwah itu gitu terus kita sebarkan email ke data kita jadi sepenting itu data nah nanti saya akan lemparkan lagi deh mengenai detail itu nanti kita bisa memperoleh banyak itu baru beberapa tadi kasus tadi kasus yang kita gunain sebenarnya banyak banget kita data yang kita gunain toolsnya hmm, banyak sih cuma saya lupa nama aplikasi nanti saya coba boleh di PM aja saya coba aplikasinya apa gitu nanti boleh di PM uh, nanya tools yang apa aja itu boleh di karena di sini susah banget kan, nanti habis waktu lagi oke ya eh, sosial media banyak banget dalam sosial media nah pertanyaan adalah sederhana sih kita jualan baju jualannya di Google, Facebook, atau Instagram di Instagram kan? mending di Instagram tinggal uh, gimana kita mau pakai objek fotonya model mau pakai objek fotonya apa kalau makanan juga di Instagram gitu kalau mau jualan elektronik di Instagram bisa juga mungkin lebih efektif di Facebook gitu ya kan jadi setiap channel itu punya power punya kekuatannya masing-masing jadi sebelum teman-teman jualan ketahui dulu uh, kekuatan dari setiap channel offline itu juga channel channel kita di offline apa toko jualan bubur ya kan ada kalau saya jualan bubur produk saya jualan bubur di mall nggak laku tapi jualan bubur punya bubur di mall dengan produk atau fashion mungkin bisa lebih laku ya kan nggak lebih seperti itu makanan dan lain-lain itu mungkin di mall bisa lebih laku gitu jadi tempatkan bisnis kita ke channel yang tepat jadi bukan tempatkan bisnis kita ke market yang luas enggak salah kebanyakan orang tuh lempar ke market yang sangat luas sampai mereka lupa sebenarnya mereka tuh jualan apa siapa sih ya kan sama kayak ibaratnya tuh jualan pokok malah ke bayi padahal jualan pokok itu kayak orang tuanya ke bayi jadi kurang lebih seperti itu nah kita marketing masih banyak mulai dari SEO, SEM, sosial media, email konten, konten tadi misalnya kita bikin caption dan lain-lain video, video itu juga marketing viral konten viral konten itu kayak bagaimana kita memikapkan emosional marketing lalu juga Google Analytics nah yang terlupakan sama orang adalah bagaimana mengelola datanya nah itu kita akan masuk ke fase yang terakhir ini udah dibuat, kok, kamu lanjutin setelahnya udah ya 5 detik ya satu nanti selanjutnya saya kasih aja ya saya kasih aja ya tapi jangan disebarkan lain gitu yang terakhir adalah analisa kita sudah melakukan riset kita sudah tahu channel kita mana baru analisa nah kebanyakan orang lupa lupa atau nah, kenapa pada saat mereka sudah menyebarkan ke WA sudah menyebarkan ke Facebook sudah menyebarkan kemana-mana tapi mereka nggak pernah melakukan analisa dan monitoring kenapa itu penting karena itu akan membuat satu keputusan yang baru apakah jualan kita kelamar ini itu efektif atau tidak kebanyakan teman-teman UKM itu lupa emang kebanyakan alasannya wah nggak punya waktu untuk itu ya kalau misalnya punya waktu ngapain jualan simple gitu ngapain jualan gitu kita masih strategi yang bagus terus tiba-tiba nggak punya waktu ya yang namanya jualan kan butuh usaha gitu kan butuh usaha usaha itu ya seperti ini gitu kita harus ngelakuin flow yang benar gitu jadi jangan pernah lupa untuk menganalisa. Menganalisa itu terdiri dari apa? Evaluasi, mengumpulkan data dan after sales service. Ada tiga. Yang pertama adalah evaluasi. Coba cari tahu feedback customer terhadap produknya kita. Pernah nggak sih Bapak Ibu? Jangan pernah sakit hati kalau misalnya dibilang produk kita nggak enak, produk kita jelek, produk kita apa, jangan pernah sakit hati. Serius, itu adalah fitur yang sangat membangun saya sering maksud tuh dengan teman fit server kamu kok down terus sih gitu padahal saya adalah pengguna kamu gitu wah mohon maaf gitu gimana masalahnya kita cari solusi bareng win-win solution wah fit uh, makanan ini jualan kamu kok gak enak kok gak enak gimana nya ini seharusnya nggak usah pakai kayak gini gitu gini gini karena ini udah basi dan jangan pernah marah terhadap feedback customer kita kita pantas kesal kita pantas tapi jangan bikin kesal itu jadi apa ya jadi sesuatu hal yang membuat wah gue udah bikin produk keren-keren kok kamu aja yang gak enak gitu ternyata ada ribuan orang yang bikin feedback yang sama otomatis kita kehilangan customer dong kesimpulan itu kan dengarkan customer itu paling penting kalau di online gimana dengarkan customer ya di komen baca aja komennya tiba-tiba ada yang jualan ini gitu ya kan. itu abaikan aja sih sebenarnya tapi ada yang ngasih customer eh, ngasih feedback misalnya eh, ini penipuan karena kita balas mohon maaf bapak eh, kita adalah agen review bla bla bla kalau bisa tunjukin sertifikatnya yang mungkin bisa dipublikkan eh, ini adalah satu, satu bukti bahwa kita adalah eh, bisnis yang valid enak gak sih kalau eh, bilang wah ini penipuan bla bla bla kan enak gitu wah ini mahal kasih argumen mohon maaf bapak uh, kita buka apa kita menyediakan produk yang berkualitas sehingga harganya uh, sesuai dengan kualitasnya ada dalam kita kan feedback gitu kalau misalnya mereka ngeluh terhadap produk kita jangan lupa untuk apa ya selalu rendah rendah dulu mohon maaf terus kasih solusi nah kebanyakan orang itu lupa untuk memberikan solusi hanya mereka kebutuhannya mereka apa saya selalu menanyakan ke customer saya untuk uh, nanya kebutuhannya mereka itu apa sih sebenarnya ya gitu mereka mau nggak sih tertarik nggak sih dengan produk kita pernah nggak sih teman-teman posting di Facebook terus uh, kontak nomor ini ada yang tahu nggak sih uh, strategi jualan nggak ada harga di sana tapi kalau mau nanya harga di DM DM untuk tahu harga itu uh, uh, bisa dibilang kita bilang itu di marketing pertama kita dapat nomor handphone ya kan dia ya kan pasti menghubungi kita berapa sih harganya mas walaupun pada ujung-ujungnya PHP jangan bilang hmm. customernya PHP tapi jualan kita itu kebutuhan sesuai nggak sih dengan kebutuhan mereka kalau mereka hilang kita tanya kembali bagaimana mas apakah uh, apa, produknya kita itu uh, dibutuhkan oleh emas atau bagaimana pertanyaannya ya kira-kira mengetahui kebutuhannya dia kenapa dia jawab ya nih harganya belum cocok dengan produknya saya Kata nah, feedback dong oh, harganya belum cocok mas kita bisa menawarkan diskon kalau misalnya mas beli banyak dan harganya lebih murah why not ya kan misalnya uh, apa dia bilang uh, kayaknya saya belum ini belum mau untuk membeli saat ini tanya balik mas kalau misalnya nanti suatu saat saya ingin memproses memproses produknya saya dengan promo yang menarik kira-kira mas tertarik nggak dengan produknya saya dijawabnya saya tidak tertarik ya udah kita nggak usah langsung podcast tapi kan kita punya datanya saya tertarik pak uh, untuk dapat informasi terkait produk mbak ya saya tunggu ya informasinya jangan di spam gitu tapi minimal sebulan sekali mas apa kabar e, kita punya produk baru loh yang akan launching bla bla bla bla sesimpel itu jadi mereka lupa untuk pilih feedback customer jadi jualan itu bukan soal closing aja tapi jualan itu adalah bagaimana kita melayani itu sih sebenarnya gitu karena yang dilupakan oleh orang adalah bagaimana kita itu melayani mereka itu sebaik mungkin merekomendasikan simpel itu kan gitu simpel sih cuman eksekusinya agak susah ya kan lalu pilih channel yang paling berpengaruh saya sudah jualan ke WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain ternyata biasa aja gitu nggak ada yang maksimal coba evaluasi dari WhatsApp, Facebook dan lain-lain mana sih yang kira-kira channelnya itu paling berpengaruh kalau misalnya berpengaruh ada di Instagram ngapain kita pakai Facebook tidak enak kan maksimalkan aja Instagram kalau misalnya channel Telegram adalah paling maksimal ngapain pakai WA WA membernya ratus Telegram bisa lima ribuan ribuan ya ribuan Lima kata Telegram kesimpulan itu jadi pilihlah channel yang dalam bahasa yang saya itu adalah yang effortnya, usahanya itu kecil, tapi mendapatkan impact hasil yang besar. Kesimpulan itu. Dan terakhir adalah evaluasi dana marketing. Awalnya dana marketing saya itu besar, bisa 20 persen. Saya ikut dengan kata-kata motivator tuh, 20 persen adalah biaya marketing. Ternyata bisa di depan. Biaya marketing dicatatkan lewat, oh ternyata saya udah tahu channel yang paling berpengaruh di bisnis saya apa. Otomatis saya meninggalkan Google kan nggak saya tinggalkan sih, tapi saya lebih ke dana itu lebih ke FBN dibandingin Google kan. Karena apa persaingannya nggak besar kalau di Google kan kita harus berbidding uh, eh, bidding itu dalam arti taruhan terhadap harga harga yang paling besar itu paling muncul paling atas harga yang paling besar itu adalah harga yang paling muncul di atas di Google maka teman-teman lihat di Google cari di Google yang paling atas itu adalah menawarkan uh, eh, bidding harga paling besar untuk iklannya mereka ngapain kamu sampai itu? mending masuk Facebook audiensnya adalah pasarannya adalah mungkin saya uh, uang saya untuk marketing di sana benar kan sesimpel itu gunakan Google Analytics nanti lah mengumpulkan daftar calon pelanggan nama, rumah, informasi pelanggan, follower, follower sosmed kenapa kita punya butuh banyak follower? bukan eksistensi Bosis punya 100 ribu follower misalnya saya pengen berjualan di Bosis, jualan makanan menurut teman-teman lebih baik keluar ke proses atau ke sosial media lainnya tergantung kalau proses kan budgetnya ada juga kan yang keluar mungkin dengan 100 ribu follower ternyata proses bisa uh, biaya proses itu mahal 500 ribu per post saya ingat aku ya nah 500 ribu terus bandingkan dengan yang lain kalau misalnya di proses punya banyak follower untuk meningkatkan follower kita banyak loh ya kan kalau misalnya nanti yang mana bebas di influencer jadi kumpulkan follower tapi ingat jangan di sosial media itu jualan bapak ibu tiba ada bapak ibu sendiri teman-teman sendiri ngefollow satu akun tiba-tiba dia banyak jualan unfollow lah ngapain mending di unfollow gitu jualan mulu ya kan ya kan jualan mulu padahal karena ada akun-akun yang informatif gitu yang awalnya kita kenal informatif tiba-tiba ini sekarang media udah mulai politik ya udah kalau nggak suka unfollow gitu kan gitu kan sekarang kan nah coba bagaimana memanage followernya kita, kita itu dengan konten yang berkualitas quote, motivasi, video inspiratif tapi jangan dicomot ya nah tuh misalnya video kita nih gitu tapi jangan mencuri konten itu sangat berbahaya saya tidak menyarankan mencuri konten e, bikin konten sendiri nah itu quote misalnya bisa sendiri ya sih pakai quote apa itu kita bersyukur berdoa bisa sih pakai itu gitu kan bikin dengan desain yang kita gitu kalau free uh, boleh diambil kalau berbayar izin dulu atau kita beli dulu kontennya ada kok gambar yang berbayar ada gambar yang nggak boleh diambil itu tergantung sebenarnya kalau yang kreatif kita lihat dulu oh beneran kreatif atau enggak nih gambarnya kita ambil kayak gitu itu agak penting grup WA Telegram mungkin ada ya grup WA dan Telegram yang bisa untuk jualan gitu misalnya ada grup tertentu yang jualannya Sabtu Minggu nah kita ikutin jualannya tapi ya nggak tahu juga sih apakah kasus atau enggak gitu tapi itu bisa jadi uh, lead customer kita potensi kita untuk cari tahu ternyata efektif atau enggak sih jualannya telegram atau uh, pixel retargeting nah ini saya bilang di Facebook itu ada namanya pixel pixel itu makanya teman-teman habis iklan di Facebook eh, berkunjung ke website orang lain tiba-tiba dikejar sama iklannya karena apa dia udah punya pixel yang punya database-nya teman-teman makanya wajar kalau misalnya habis berkunjung ke suatu website tiba-tiba dikejar sama iklan itu hal yang wajar yang terakhir adalah after sale edukasi follow up kayak kita sering komunikasi sama dia tadi saya bilang kan kalau misalnya yang loyal sama teman diperlakukan uh, ini ngasih khusus ngasih kalau nggak saya uh, perlakukan khusus contoh gini salah satu customernya saya itu adalah Vivan media gede kan luar ya duitnya mereka, mereka itu sekali mereka tuh per bulan itu bisa 300 juta pakai servernya saya ya, gitu dipanggil sama Iqbal nah saya harus perlakukan mereka itu wajar karena apa mereka adalah customer yang uh, beli ke saya terus dan di satu sisi adalah portnya juga gede yang dikeluarkan sama mereka saya perlakukan khusus kenapa khusus kalau misalnya server saya down yang saya hubungi pertama kali adalah mereka minta maaf minta maaf kepada founder ya sebagai itu, saya minta maaf langsung bukan anak buah saya yang saya suruh minta maaf saya minta maaf langsung mas mohon maaf saya server kita sedang dalam apa layanan kita dalam gangguan nah mungkin kita akan coba upaya untuk perbaiki satu jam apakah tidak masalah oh tidak masalah mas e, kabar saya update nya saya akan update mas servernya alhamdulillah sudah naik maksudnya udah bisa diaktif lagi mereka senang pak terima kasih mas alhamdulillah dari sisi kinerja kita nggak ada bermasalah sesimpel itu hubungan kita dengan customer gitu testimonial ada kan kadang orang yang posting testimonial customernya dalam bentuk video gambar testimonial tab dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan untuk jualan artis misalnya tiba-tiba ke produk kita itu bisa manfaat untuk jualan gitu lalu adalah promo loyal customer itu saya sangat menekankan loyal customer itu harus di apa ya dikhususkan gitu kenapa karena mereka bisa merekomendasikan produknya kita saya senang nih pakai hotel saya senang nih berbelanja di hotel selain mbak kenapa karena di sana tuh pas saya belanja saya nyaman banget gitu nah, kenapa saya suka aja dengan pelayanan hotel dan lain-lain karena mereka menginfluence itu gitu mereka merekomendasikan itu nah PR-nya adalah gimana bisnis kita bisa direkomendasikan oleh orang lain katanya seperti itu kan apa gitu Nah, itu penting adalah kolaborasi bersahabat dengan media sama gabungan dengan komunitas. Saya gabung dengan banyak komunitas di Pekanbaru. Bukan berarti saya pengen banyak komunitas, tapi saya pengen membangun network gitu. Saya membangun network dengan teman-teman Pekanbaru berdaya lo apa kolaborasi bareng gitu. Saya punya bisnis baru namanya Meetup. Yuk kita kolaborasi dengan Pekanbaru berdaya dengan cara apa ya gitu. Kayak gitu. Jadi seperti itulah yang paling penting bentuknya. Ini yang saya lakuin selama saya berbisnis berkolaborasi nah penting banget untuk berkolaborasi cuman jangan sampai kolaborasi malah merugikan partner dan merugikan saya kita win-win solution kita nyari solusi yang baik untuk saya dan solusi yang baik untuk partner saya itu partnernya itu Google bayangin bisnis saya baru 2 tahun tiba-tiba udah kolaborasi dengan Google dengan Microsoft saya IT ya jadi itu sesuatu hal yang wow gitu lalu bersahabat dengan media tau gak sih dengan media itu mereka akan membelas informasi terkait bisnis kita dan kita bisa menjual bisnis kita bahwa kita udah pernah dilihat oleh media media apa? media besar loh Riau Pos, Tribun, dan lain-lain kebayang kan? lalu bergabung di komunitas untuk perbanyak network dan juga berbagai antar sesama ya maksud tuh saya berdiri di sini saya cerita tentang pengalaman saya jangan kalau misalnya ngomong itu nggak berdasarkan pengalaman dan data kalau opini saya selalu bilang kuat saya kayaknya belum kompeten untuk bisa jawab itu karena saya belum pernah mengalami gitu saya selalu bilang kayak gitu gitu nah kita harus sharing dengan yang lain nah ini contoh eh, kolaborasi yang saya lakuin saya berkolaborasi dengan Traveloka saya berkolaborasi dengan Gojek lewat Go Point di Traveloka ada namanya Traveloka Point ya kan lalu saya berkolaborasi dengan Google ini Google perempuan di bidang IT itu adalah kaum minoritas. Jadi saya senang untuk berbagi di sini. Saya hobi untuk mengajar, saya mau mengajar. Apalagi di sini ada woman study group yang mau belajar untuk mengenai Android atau untuk gimana cara belajar coding, diskusi bareng, untuk sharing bareng. Kita sama-sama perempuan, kita lebih nyaman. 16 eh, tahun, 16 tahun. What do your friend think about this Kayak, ih kok bisa sih ikut kayak gini gitu Bagus ya SMA Mau dilanjutkan, eh, mungkin bikin splash Kemarin kita udah bikin uh, aplikasi basketball sport Why is that? pengen nambah pengalaman terus biar bareng-bareng sharing android kayak gitu kan bikin pemrograman seperti apa wow. uh, gampang bosan oh, selanjutnya habis belajar Inggris yang intermediate-nya nanti ke advance-nya sampai akhir nanti bisa belajar yang lain teman-teman Seorang memiliki smartphone, membuat aplikasi bukanlah hal yang sulit. Apabila kalian join bersama kami belajar bareng membuat aplikasi, kita bisa sama-sama bantu orang lain di luar sana. Indonesia! jadi saya punya program waktu itu saya bahkan perempuan itu kan yang biasa bikin aplikasi bikin apa itu kan kebo ya kan terus saya punya kolaborasi dengan Google saya pengen wanita-wanita yang ada di Bandung itu dia juga bikin aplikasi jadi diliputlah sama Google sesimpel itu kolaborasinya gitu mereka liput kenapa Google itu kan kalau modding aplikasinya namanya Android namanya Android ya kan kita menggunakan Android dan modding aplikasinya adalah buat aplikasi Android maka pelatihannya adalah pelatihan Android dibuat sama Google ini ditayangkan di Google for Indonesia bayangkan Google for Indonesia itu adalah konferensi yang diisi oleh 2000 orang developer se Indonesia pas saya hadir saya tuh kayak melayang gitu loh lihat video saya itu ditampilkan gitu senang kan di konferensi internasional tiba-tiba video kita muncul nah jadi banyak sih sebenarnya partnership yang saya lakuin gitu dan media pun saya udah diliput oleh banyak media saya udah diliput oleh berbagai media nasional mulai dari kompak dan lain-lain terakhir saya diwawancarai oleh Tempo Tempo Media nah jadi banyak kenapa saya bisa diwawancarai karena saya banyak program sosial jadi saya banyak program sosial misalnya saya masih website gratis untuk organisasi saya masih website gratis untuk sekolah bayangkan aja dalam waktu tiga tahun sekolah yang udah saya kasih website gratis itu udah kita 700 sekolah di Indonesia organisasi itu sekitar 120 organisasi karena syaratnya adalah harus punya legalitas kalau organisasi jadi seperti itu dan live ini lebih ke video yang kita waktu kita ini sering ada waktu saya mengajak 40 jadi saya punya cita-cita waktu tiga tahun yang lalu one day saya bisa ajak teman-teman untuk uh, apa ya outing gathering di luar kota dan alhamdulillah dua minggu ID Clubhouse waktu itu kita gathering di Lombok dua minggu loh berapa dana yang dikeluarkan? enggak enggak kecil juga gitu dan kita mengundang keluarga juga karyawan beserta keluarganya bagi yang sudah nikah misalnya teman-teman hari ini cuma berpikir untuk perubahan kecil coba berpikir untuk suatu perubahan yang besar karena apa ya semua itu dimulai dari kita gitu pemain asing udah mulai masuk ke Indonesia kalau misalnya kita hanya konstruktif kapan lagi nih kita bisa mengubah Indonesia kadang ya kembali ke kita sendiri gitu, gitu jadi. demikian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh It's okay sih. Tadi aku udah bilang juga dengan teman-teman pengurus kalau misalnya after ini kita ada lebih spesifik lagi gitu. Nah, pelanggan ya, pelanggan kita. Oh, pelanggan kita. Oh, yang pelanggan di mana? Eh, punya aku PA, aku ulang aja. Biasa peserta, nah. jualan, kemudian konsumen. Ya, kita selama ini mungkin ya pribadi ya Pak, pribadi SMS, gitu kan pengennya dibuat sebuah grup ketika kita SMS gabung gitu. Yang sebuah waktu tidak udah dilakuin belum mau dilakukan mau gitu. oh, mau dilakuin udah pernah riset belum ngelakuin itu tuh uh, biasanya tuh dia aja ya, sih kalau kita jualan tadi itu tidak sesuai dengan jadi ini ya jadi asumsi dong kayaknya misalnya kalau untuk jualan belum hmm. maksudnya takutnya tadi ada misalnya ya tidak bagus lah uh, tadi angkat tangan sama apa apa mau ngomong oh enggak nah ini ada salah satu rekan saya nih kita Pak Sakit dengan ada kenal enggak? enggak memberdayakan desa lewat digital marketing Coba kenalan sama dia dan dia itu mendapatkan banyak penghargaan dari presiden dan sampai penghargaan lain lah karena pemberdayaan desa yang dia lakukan sama di Instagram itu bisa bikin channel kan ya ya nggak sih jadi jangan bikin grup tapi bikin channel di mana orang punya ketertarikan bagaimana channelnya kita itu sering berbagi nah ini yang dilakukan oleh Mas Novi Novi itu dia bercerita tentang bagaimana aktivitasnya dia aktivitasnya dia dalam memperdayakan desa eh, aktivitasnya dia bagaimana eh, apa ya intinya mereka dia itu punya fanbase tapi lewat telegram Nah, kalau WhatsApp tiba-tiba Mark bikin grup, aku merasa bahwa WhatsApp itu terbatas banget. Hanya 200 cuma. Ya kan? Sampai eh, 2, 256. Sampai kan bikin 3 grup ya ini ya. 4 malahnya. 4 grup gitu, bayangin 4 grup gitu. Jadi terbatas. Kadang bingung juga kan menyampaikan kadang bingung gak sih gitu membelah satu ini gitu satu akar tiba-tiba terbentuk baru gabung semua gitu kan tiba-tiba acara udah seratus aja nih gitu karena yang grup yang join baru 20 gitu kan ribetnya kayak gitu iya. jadi uh, saya merasa bahwa Telegram itu channel yang sangat bagus sih untuk bisa memaksimalkan tapi bukan membuat grup eh sebenarnya ada sih kalau misalnya teman-teman join ke grup digital marketing by under entah apa gitu itu kan dibangun oleh satu orang tapi di dalamnya itu ngebahas tentang digital marketing kalau yang bisa bikin keren misalnya Pak Subiono ya Pak Subiono tuh punya grup juga gitu nah punya grup yang dimana dia merangkul teman-teman yang fokusnya ke keren bayangkan ya nah itu bisa tapi kalau mau bikin personal branding dengan brand tadi itu bisa bikin channel di Telegram kalau misalnya WA saya belum temu kayak sih Di Telegram saya belum temu uh, yang saya lihat adalah WA untuk bikin suatu grup Eh, komunitas yang masanya banyak itu ribet banget ya kan kejadian banyak berbeda itu punya banyak banyak banyak barang masa ternyata itu banyak adminnya jadinya ya itu ribet sih gitu cuman coba pikirkan lagi pilihlah sama antara WhatsApp sama Telegram yang mungkin lebih efektif saya rasa Telegram lebih sangat bagus dan sangat efisien karena dia bisa merangkul banyak masa dan member kalau WA sangat terbatas gitu cuma saya kan nggak bilang kalau misalnya WA aja lah karena WA juga ada WhatsApp bisnis sekarang ya kan kalau orang kontak tiba-tiba kita dalam status offline dia udah ada auto ini sih auto offline ya itu bagus banget sih sebenarnya di Telegram belum ada kan nah belum ada kayak gitu nah jadi ada value tertentu yang bisa kita manfaatin apakah user Telegram itu lebih banyak dibanding WhatsApp kita bisa bilang WhatsApp masih lebih banyak di Indonesia ya kan apakah bisnis lebih banyak kontak kita di Telegram atau WhatsApp? I think WhatsApp masih lebih banyak yang kontak dibanding Telegram. Jarang kan ada bisnis yang tiba-tiba kontak me by Telegram, kebanyakan di WhatsApp. Ada keunggulan tertentu di mana kita bisa manfaatin WhatsApp, eh WhatsApp, ada keunggulan tertentu kita bisa manfaatin Telegram. Ya, memang daya tampung untuk eh, daya tampung daya simpan di Telegram itu sangat eh, baik ya kalau menurut kami Eh, karena kalau misalnya di WhatsApp nanti dia akan membuat uh, apa ya memenuhi uh, apa memorinya kita tapi kalau di Telegram enggak